dan sangat-sangat sering sekali guys hujannya Masya Allah Allahumma soiban nafi'as Semoga hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bermanfaat untuk kita semua ya guys ya bukan jadi malapetaka Oke langsung saja di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram guys 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia dari Faktau Channel Nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya ciptaan-ciptaan tokoh Islam ini guys yang memukau dunia Pasti banyak sekali istilahnya tokoh-tokoh Islam yang terdahulu juga yang membuat sebuah terobosan-terobosan ataupun penelitian-penelitian ataupun apa ya bisa dikatakan eksperimen seperti itu dan mereka menciptakan sebuah hal yang mungkin kadang tidak masuk akal ataupun memang membuat orang tuh terkejut di seluruh dunia begitu kan guys oke langsung saja guys kita play videonya let's go Subscribe guys. Sebenarnya Talk untuk video channel. kali ini, Fatok ingin keluarkan pada bulan Ramadan. Namun, ha? kerana ramai yang memberikan cadangan yang sama untuk 3 minggu ini. Jadi Fatok rasa, Fatok keluarkanlah untuk minggu ini. Ha. Tapi nanti korang jangan lupa bagi cadangan untuk bulan Ramadan tau. Ha, ha, ha. Okay. Sejak dari zaman dahulu, sebenarnya ramai tokoh-tokoh Islam telah membuat penciptaan yang terkenal jauh mendahului zaman mereka dan telah mengubah dunia Namun banyak di antara pencipta-pencipta ini tidak diceritakan penciptaan mereka, dinafi, disembunyikan, malah betul, ditutup betul. oleh pencipta-pencipta dari barat. Jadi dalam video kali ini, jom bersama melihat kegemilangan tokoh Islam di dalam 10 ciptaan tokoh Islam yang membuka dunia. Eh, eh, eh, sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta Tau dan jangan lupa tekan loceng. Aha. Algebra. Apa tu guys? Ini merupakan salah satu tajuk kegemaran Faktau dalam matematik masa sekolah ah. dulu. <laughs> oh. Namun korang oh, tahu tak, teknik algebra yang sering digunakan algebra. untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam pengiraan dalam pelbagai bidang seperti matematik, kejuruteraan, ekonomi dan perubatan sebenarnya dicipta oleh tokoh Islam pada abad ke-9 iaitu Al-Khwarizmi atau nama penuhnya Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi Malah perkataan algebra itu sendiri diambil daripada tajuk sebuah kitab hasil karyanya yang dipanggil aljabar jabar wal-Muqabalah ah, yang bermaksud jabar pertimbangan betul. dan imbangan. Punyalah besar sumbangan beliau dalam bidang matematik ini Sehingga sehinggakan perkataan algoritma atau algoritm sebenarnya diambil daripada nama algoritmi iaitu nama Al-Khwarizmi yang ah. diterjemahkan ke bahasa Latin. 9. Berus gigi seperti yang kita sedia maklum, kepribadian Nabi Muhammad yang sangat sukakan kebersihan banyak diceritakan dalam sirah baginda termasuklah perbuatan baginda yang sering memberus giginya menggunakan kayu miswa atau siwa, atau lebih dikenali dengan kayu sugi. Sebenarnya penggunaan ranting sebagai berus gigi telah lama wujud sejak zaman Mesir purba lagi. Namun ia mula terkenal apabila dipopularkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi manusia pertama bersugi menggunakan ranting daripada pokok arak atau nama saintifiknya Salvadora Persica. Perbuatan baginda itu kemudian dijadikan asas dalam penghasilan berus gigi yang ada sekarang. Malah banyak kajian mendapati kebaikan dan keberkesanan pokok ini dalam penjagaan kebersihan mulut. Ditambahkan lagi, apabila WHO pada tahun 1986 telah mensyorkan penggunaan kayu sugi setelah beberapa kajian mendapati bersugi dengan kayu pokok arak lebih bersih dan berkesan daripada penggunaan berus gigi biasa. Disebabkan ah, itulah betul, kalau betul. kita lihat penggunaan kayu sugi masih digunakan sehingga ke hari ini dan banyak ubat gigi zaman sekarang menggunakan bahan daripada pokok arak. 8. Kriptografi Kripto. Secara amnya, kriptografi merupakan teknik komunikasi okay. yang melibatkan dua proses iaitu penyulitan atau encryption dan penyasulitan atau decryption yang digunakan untuk melindungi maklumat dan keselamatan. Contohnya seperti kad ATM, telegram sulit, kata laluan ah, akaun sosial media korang, iya, iya. dokumen cipher, malah password kepada wifi. selain cerita, segala maklumat rahsia memerlukan teknik kriptografi untuk menghalang pihak ketiga dari mengetahuinya tanpa kebenaran. Namun okay. siapa sangka, teknik yang banyak digunakan untuk melindungi data di zaman ini sebenarnya telah dicipta sejak ribuan tahun dahulu oleh seorang tokoh Islam matematik terkenal iaitu Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusuf Yaakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi. Beliau yang merupakan pengarang dokumen kriptologi tertua di dunia iaitu A Manuscript on Deciphering Cryptographic Message di mana pada manuskrip itu terkandungnya teknik-teknik kripto terkenal yang masih diajar dan digunakan hari ini. 7 Baru tahu juga guys ya Robot Kalau korang nak tahu Penciptaan teknologi robotik yang kurang nampak sekarang ini Kebanyakannya terhasil dan terinspirasi Daripada idea tokoh mereka Islam terkenal Al-Jazari atau nama sebenarnya Badi Uzzaman Abu Is Ibnu Ismail Ibnu Al razas Al-Jazari Bukan saja digelar sebagai bapa robotik Malah beliau juga merupakan orang terawal yang memperkenal pengaturcaraan atau programming yang banyak digunakan wow. dalam kebanyakan teknologi kini. Malah banyak teknik dan idea beliau diguna pakai dalam pembangunan teknologi sekarang seperti model kertas, lamination, termasuklah okay. pam tandas yang bukan saja kurang, malah hampir satu dunia guna. Ha, punyalah hebat ciptaan Al-Jazari sehinggakan Leonardo da Vinci iaitu pencipta terkenal dari Itali juga didakwa banyak mengambil inspirasi daripada ciptaan Al-Jazari untuk menghasilkan ciptaannya. Wow. Salah satu ciptaan paling terkenal Al-Jazari adalah jam gajah gergasi di mana jam yang sangat unik ini memiliki mekanisme yang akan teraktif dengan sendiri setiap kali setengah jam berlalu dan proses ini akan berulang tanpa henti. Teknologi ini kemudian dijadikan inspirasi kepada penghasilan jam kuku. 6. Kapal selam Kebanyakan daripada kita difahamkan bahawa pencipta pertama kapal selam adalah Cornelis Drebbel iaitu seorang jurutera dari Belanda. Namun sebenarnya, terdapat beberapa penulisan sejarah telah membuktikan bahawa kapal selam pertama di dunia telah tercipta pada zaman Usmaniyah yang diberi nama oh. Tahtil Bahir. Di dalam catatan itu, didakwa sebenarnya kapal selam pertama di dunia dicipta oleh Ibrahim Effendi dari zaman Empayar Usmaniyah sekitar tahun 1720 Masihi yang digunakan untuk meraihkan banyak upacara-upacara oleh Sultan Ahmad ketiga. Okay. Kapal selam itu memiliki bentuk seperti buaya dan ada yang mengatakan berbentuk seperti ikan akan bergerak perlahan okay. menuju ke arah sultan sebelum menyelam ke dalam laut selama setengah jam dan kemudian muncul semula ke permukaan. Oh. 5. Wow. Kamera yeah. Oh, ya. Ha, mesti korang terkejut kan? Ya, kamera juga sebenarnya tercipta daripada toko Islam. Sebenarnya kamera pertama tercipta dalam sejarah adalah kamera obscura. Konsep kamera ini pertama kali diutarakan oleh toko Islam iaitu Ibnu Al-Haytham. Namun kamera ini tidak mengambil gambar. Sebaliknya ia memfokuskan cahaya melalui lubang kecil dan menayangkannya pada skrin. Sebenarnya kamera itu menggunakan teknik yang beliau jumpa secara tidak sengaja ketika beliau sedang membuat kajian untuk mempelajari gerhana matahari. Al-Haitham telah membuat satu lubang kecil pada bidainya di dalam sebuah bilik yang gelap dan apa yang mengejutkan, cahaya matahari yang muncul dari lubang itu telah menghasilkan imej terbalik. Dengan hasil kajian ilmu optik inilah yang menjadi asas bagaimana kamera di seluruh dunia kini berfungsi. Wow. Empat. Banget, cermin mata. Okay, Siapa yang pakai mata. cermin mata? Okay. Cuba korang bayangkan kalau cermin mata tidak dicipta. Ah, betul lah. <laughs> Sebenarnya terdapat beberapa tokoh Islam yang telah terlibat dalam penciptaan cermin mata. Pada awalnya, cermin mata dicipta oleh Abbas Ibn Firnas iaitu tokoh Islam dari Spanyol di mana beliau telah menciptakan tapan besar pertama di dunia ha, dengan betul, menggunakan batu. Batu tersebut akan digilap ha? sehingga menjadi kaca bulat yang sangat jernih di mana ia kemudian akan digunakan sebagai kanta pembesar untuk membaca. Namun teknologi ini kemudian dinaik taraf oleh Ibn Al-Haytham setelah beliau menjumpai okay. teknik optik disebabkan penglihatan Al-Haytham semakin lemah. Beliau telah menjalankan pelbagai eksperimen dengan menggunakan teknik abas dan digabungkan dengan tekniknya bagi menghasilkan cermin mata untuk membantu beliau membaca dan terhasillah cermin mata kanta cembung. Tiga. Kapal terbang. Oi. Masa sekolah dulu, mesti kurang ada belajar manusia pertama yang mencipta kapal terbang adalah adik-beradik Wright kan? Namun korang tahu tak, walaupun adik-beradik Wright mencipta kapal terbang bermotor pertama sebenarnya manusia pertama di dunia yang terbang adalah Abbas Ibn Finas. Ya betul, selain daripada menyumbang kepada penciptaan cermin mata, Ibn Finas juga telah mencipta peluncur udara pertama di dunia. Ketika beliau berusia antara 65 hingga 70 tahun, beliau telah bertindak untuk menguji ciptaannya itu dengan melompat dari tebing Gunung Jabal di Yaman dan beliau terus terbang sekurang-kurangnya 10 minit. Wow. Namun beliau telah membuat kesilapan apabila tidak menitikberatkan mekanisme pendaratan sehingga beliau mengalami kemalangan ketika mendarat dan menyebabkan tulang belakangnya patah walaupun beliau gagal melengkapkan ciptaannya namun blueprint mesin terbangnya telah dijadikan asas kepada penciptaan kapal terbang abad ke-20 Okay. 2 Sabun Ah huh? Kalau korang nak tahu, penggunaan ya? sabun sebenarnya telah berpula sejak zaman Babylonia lagi ah. di mana ah. sabun ini dihasilkan dengan campuran lemak, minyak dan garam. Namun pada masa itu, sabun bukanlah digunakan untuk membersihkan diri tetapi digunakan untuk membersihkan peralatan ah, rumah. Okay. Jadi sabun itu akan mengeluarkan bau yang agak kurang enak. Sehinggalah pada abad ke-9 Masihi apabila Muhammad ibn Zakaria Al-Razi atau dipanggil sebagai Rezas seorang tokoh kimia Islam terkenal dari Iran telah bertindak mengubah sabun pada masa itu dengan mencampurkan minyak zaitun dan lemon yang akan menghasilkan bau wangi. Wah, Hasil betul, ciptaan betul. beliau ini bertujuan agar sabun itu boleh digunakan pakai pada badan bagi memudahkan umat Islam pada masa itu untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah bau badan terutamanya ketika waktu solat. Sejak dari itu, penggunaan sabun telah digunakan secara berleluasa dan berubah-ubah dengan pelbagai aroma dan bentuk sehinggalah kepada sabun yang kita guna sekarang ini. Satu. Kopi. Kopi guys. Menurut catatan sejarah, sebenarnya ah, kopi didakwa ada, ada, ada, pertama kali dibancuh di Yaman sekitar abad ke-9 okay. yang pada masa itu digunakan untuk membantu para sufi berjaga sepanjang malam. Ia kemudiannya dibawa ke Kahira oleh sekumpulan pelajar dan tidak lama selepas itu, fenomena kopi tersebar ke seluruh dunia. Namun siapa sebenarnya yang mencipta ramuan kopi ini? Menurut legenda, okay. didakwa kopi ini mula-mula ditemui oleh seorang pengembala kambing Muslim dari Ethiopia pada abad ke-9 bernama Kadi atau Khalid. Beliau mula menyedari hal ini selepas kambingnya memakan buah beri dari pokok tertentu, tiba-tiba kambingnya menjadi sangat bertenaga dan tidak mahu tidur pada waktu malam. Namun kisah ah. mengenai kaldi itu merupakan cerita yang disampaikan secara turun-temurun dan tidak mempunyai catatan sejarah. Sehingga kini, misteri siapa yang mula-mula mencipta kopi masih menjadi tanda tanya. Namun dunia mengakui bahawa kopi itu datangnya dari negara Islam. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Di kesempatan ini, Fatou ingin melahirkan rasa duka cita dengan tragedi gempa bumi yang menimpa negara Turki dan Syria yang mengorbankan hampir 42,000 mangsa. Marilah sama-sama kita mendoakan agar mereka dikurniakan kesejahteraan, kesabaran dan ketabahan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys itulah tadi 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia Dan sampai sekarang pun masih dipakai ya guys ya Allahu Akbar itulah ya Banyak sekali istilahnya ulama-ulama ilmuwan-ilmuwan daripada Islam Yang mana dulu itu ada guru saya juga mengatakan bahwasannya Pada zaman dahulu itu banyak kajian-kajian ataupun apa ya Catatan-catatan mereka itu di diambil, dicuri oleh orang-orang barat seperti itu dan lalu mereka dibunuh semuanya. Itulah ilmuwan-ilmuwan yang dari Islam yang mana tidak juga disebutkan di dalam sejarah yang formal untuk umum seperti itu hanya orang-orang tertentu saja yang mempelajari sejarah-sejarah itu yang faham seperti itu sama halnya dengan fakta Channel ini yang mana sumbernya sangat-sangat valid sekali seperti itu guys ya Oke guys itu saja video kali ini semoga itu menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya guys tentang 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia dan sampai sekarang pun masih dipakai kayak sikat gigi ya kan pesawat pesawat terbang terus istilahnya algoritma nah kalau kita punya akun YouTube ataupun punya yang berkenaan dengan algoritma itu teman-teman yang membuat adalah orang-orang Islam terdahulunya Allahu Akbar sangat bangga kita ya guys ya orang Islam itu sangat-sangat pandai sekali ya kan faham agama faham ilmu pengetahuan memang di dalam Al-Quran disebutkan juga ya kan ah, akan ditinggikan derajatnya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan kita dan juga disarankan juga dianjurkan juga kita menuntut ilmu pengetahuan tapi utamakan yang ilmu agama seperti itu guys kalau ilmu agamanya sudah bagus ya kan Al-Qur'annya sudah bagus ya kan Ah, maka insya Allah ilmu pengetahuan pun akan ikut serta seperti itu karena semua ilmu pengetahuan itu berada di dalam Al-Quran guys ya kalau kita istilahnya faham dan mengkaji ataupun mengaji istilahnya tentang bagaimana tafsir Al-Qur'an, bagaimana istilahnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan